Куда ты уезжаешь? Уезжаю в Африку, где дети голодают, голодные, бедные дети. Попадали... Зачем туда уезжаешь? Потому что меня папа всегда обижает. Как тебя папа обижает? Потому что всегда они... Просто они всегда меня ругают. Кто они? за что они тебя ругают? За что они тебя ругают? За то, что я себя плохо веду. Так может быть тебе лучше себя плохо вести, ой, хорошо вести начать? <laughs> Нет. Почему? Я, а? хочу, я хочу в Африку к детям посмотреть, как они там голодают. Ты тоже будешь голодать без воды. Все, прекращай снимать, все. А что ты собираешься делать сейчас? И что тогда я тебе дам штаны, и что? Буду переодеваться. А потом что, переоденешься и что? И ты меня увезешь в Африку. Я тебя увезу? Да. Я не собираюсь никуда ночью ехать. Ну тогда такси позвони. И что, такси тебя в Африку везет? Угу. А там же нет никого. Что ты там будешь делать в Африке? Что, что, голодать, как бы там дети голодают. А зачем ты, тебе это надо? Просто, чтобы я умерла. А зачем? Как они... Просто так, просто вы не хотите меня. Что мы не хотим? Может, мы просто не хотим непослушную девочку? Сними! Сними штаны! Ну, хорошо. Да. пожалуйста, пап. Тебе же не нужны родители. Поправь, когда я уеду, уже будут не нужны. А сейчас пока нужны, чтобы поправить? Да. Все. Ну давай. Последний раз. Да? Да. Конечно же, Вовчика не здесь. Конечно же, Вовчика здесь нет. Но я Лапландию? Да. Чтоб тебя медведи съели? Да. Там ты есть медведи. Ой, слишком холодно. Ну да, там не жарко. Меня уже в хвост. Одень, пожалуйста. Подтяжки одень просто вначале. Ну вот заправь теперь это. Что заправить? Вот платье вниз. <laughs> Не могу. Ты бы хотя бы взяла бы купальник, что ли, в Африке, там же жарко. Как там купаться будешь? Ну ладно, дай мне купальник, и я там буду купаться. Куда что ты крокодил сейчас. Пускай крокодил тебя съел? Да. как же белые медведи голодные останутся? Они уже немного детей сидели. Дай, пожалуйста, э, покушать, выбрыкаться.